ソウルのクッドも今日貴様らを地にかこの俺がフランマだよろしく誰かが塵になるまで激しくやり合おうじゃねえか全てまとめて燃やしてやろう泣き叫びながら滅するがいい隠れてないで出てこいちゃ暑いだろう皮ごと脱いじまえば楽になるぞ のように泣き叫びながら死ねどけ失せろ邪魔だ燃えてしまえこれがラピッドフレームの炎だとくと味わうがいい全ては力そして次に力最後に必要なのは力だ